tak dawno, 2 sierpnia dwa nie dwa tylko 1900. Tak, 1982 roku. Obecny tu major rozpoczął służbę wojskową jako słuchacz podchorąży Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Po sześciu latach, zakończeniu Nauki i Służby Wojskowej Akademii Medycznej rozpoczął pracę jako oficer, lekarz, młodszy asystent w 105 Szpitalu. To było dalek już, jakim to był? Żar. Żar. Żar.